بكات القرن 92 سرية ساسة مكتب بسليم الله أكبر الله الحمد هذا داخل مخازن الأمور طيبة بالكامل الله أكبر فضل الله وفضل الرجال داخل مقرة هذا مقر تونة بسليم هذا واللي عادي بسليم يا ولد